¿Para qué vas a contratar un seguro de viaje? ¿Para qué? Eso no sirve para nada. ¿Que te contratan en un nuevo trabajo justo cuando te ibas de vacaciones con tus amigos al Caribe? Pues no pasa nada. Todo es cuestión de actitud. Un daiquiri, un poquito de crema y listo. Igualito que allí. Igualito.